Я запустил. У мене теж пішла трансляція. Звуку не повинно бути. Ну що, починаємо? Ні-ні-ні, почекайте, почекайте. Я, я скажу коли. Я уже пустил, идет уже трансляция. Ну, треба починати. Всім Колі- добрий вечір. Починайте, Анатолій. Починаю. Усім добрий вечір. У нас в Добрий. четвер посиделки. И знову я знакомлю вас з нашими господарами, с подарами. Вата International, Киев, Василь. Наша Русь, Україна. Наша Україна Русь, так вона правильно. Так само Василь Київ. Доброго вечора. Сергій В'язгічев Брест. Добрий вечір. І Серий Кот Орша Білорусь. Вітаю. Ну і сьогодні у нас очередні такі саме чергові посиділки, а ми почнемо з їх. Як, як кожен раз з вас, Василь Київ, інтервата. Ну давайте дамо Василю, який наш. Я зараз настраю трансляцію, я не бачу своєї трансляції, тому Василю вам слово на правах киянина. Е, так, давайте ми зараз почекайте, ми зараз будемо як настоящі блогери. Е, зробимо невеличку <laughs> перекличку. Нас нас видно, е, Кір. Напишіть в коментарях, чи, чи нас видно на каналі Інтервата. Бо я щось сумніваюся. Так, ну так, ви ведете цікаво е, пряму трансляцію. На ну, мене пише Вже- очікуємо. Ми вже я хутко дойду до ваших талантів. Так само буду робити прямі трансляції. Пряма трансляція йде на канали серії Код так само. Ну і Ну, а со временем в тебе теж почне. І все-таки треба починати посиділки. Да, люди собираются, пока 7 Так, человек так. смотрит. у меня. Давайте з- Немного. почекаємо, поки люди, люди трошки підзберуться. Е, я не можу зрозуміти, чи в мене йде трансляція. У мене не йде трансляція. Да, пишут у меня в чате в том числе. Кир Ройл пишет, что на канале Интервата нема трансляции. Як Не знаю обично. почему. Е, Дозвольте. Поэтому я привітати всегда мого говорю, что надо за підписника. час до начала запускать OBS, настраивать все и уже чтобы все было готово по возможности. Ну так що, треба починати. Треба починати. Я Починаємо. І новості, новості. Давайте, Василь, живи. Доброго вечора, панство. Доброго вечора, наші підписники. Хто е, знов підключиться до нас, можливо, у прямому ефірі випадково побачить, я вітаю Е, громадян Білорусі та України. Е, хай цей черговий раз посиденьок наш відбудеться е, вікоповним, тому що сьогодні наша Верховна Рада прийняла ряд гарних постанов. І законів прийняла була заява президента. Мабуть, вже багато хто про це чув і бачив. От так що е, ті е, напрямки, які окреслила Верховна Рада і президент, е, це пряма дорога нам до Європи. І я надіюсь, цей курс абсолютно буде правильно підтриманий. І наступною каденцією, яка вже відбудеться восени. Ну і в цьому ключі гарних би нам успіхів в виборі президента, щоб все це закріпити і щоб це все дуже гарно пішло. Тому маю дуже великі сподівання і посил свій внутрішній енергетичний посилаю в цьому ж напрямку. Все буде добре. Всі разом до перемоги. З нами Бог, вся Україна уперед. Дякую, дякую. Так само, Сергій, може ви розкажете ну, расскажете какие новости? Я рад за українців наконец-то. Там е, сьогодні сегодня на других каналах комментаторов, е, Всі многі многие поздно, почему 4 года ждали и так далее. Ну, значит, вот такая ситуация была. 35 человек против проголосовали. Это оппозиционный блок. 35 всего лишь. Вот. я только приветствую, конечно. Это в, конститу... в Конституцию внесены э, буквы эти. Это предложение. Ты уже не вырубишь топором. И вторая деталька маленькая о том, что не будут аккредитованы российские наблюдатели на выборах. Это Порошенко заявил. Правильно, Василий, говорит, да? Так, так. Кажется, так. Это тоже очень важно. 350 миллионов они отпустили на срыв выборов. Сегодня был объект. 350 миллионов долларов. не гривен, не рублей. До треть миллиарда. На то, чтобы сорвать, взорвать ситуацию любыми способами. Кибер, шмейбер, там, любыми. Ну вот я вот в отношении Украины только вот это. А Причем даже это, да, Рабинович, наши, наши, извините, он говорит вполне лояльно, я его смотрел. Он критикует в том плане, что вот почему поздно, и это, это давно было нужно сделать, а не то, что он а, а, отметает напрочь, там, как Мураев или кто там, Вилкул, да, этот, Вилкул, оппозиционеры известные. Они в Думе сидят и в Раде. Ну вот, вот все-таки совершилось, случилось это, слава Богу. В любом случае, будущее детей – украинских о- обезопасено. Они будут жить в нормальных условиях без войн. Вот это самое главное. Ну, а сачыце за нашими беларускімі навінамі, што ў нас цікавага за той тыдзень прайшло. Дима, может, скажет. Дима особенно. А, ну, у апошнія дні я быў заняты, таму я за навінамі э, не так пільна сачыў. Э, Таму лучше вось Сергей. Там <laughs> є... Дорогі, дорогі друзі, я я перепрошую, на каналі Інтервата пішла трансляція, Анатолій, ви не чуєте? Чую. На каналі Інтервата вибачаю за технічні незручності. Да, вітаю всіх. Сергію, дайте я слово скажу. Вітаю всіх підписників. Е, ми е, по четвергам це наш формат посиденьок. Обговорюємо всі ті поточні питання. Перепрошую панство, що вас трошки затримав. Зараз у нас є живий чат. Пишіть, будь ласка, які міста у нас дивляться, е, хто у нас дивиться. І У мене Біла церква, Артем Русакович. Е, з перших же хвилин під'єднався, дуже приємно. Е, Артем у мене був в одному з роликів, дуже змістовна, сильна, потужна людина, молода, за такими людьми майбутнє України. Тому мені дуже приємно, коли, скажімо, 30 плюс-мінус 5 дуже активно беруть участь в обговоренні роликів і так далі. Е, Це говорить про те, що наша, наша сер- середня ланка вікова, вона зріла, і це приємно. Дякую. А, Ёсць пытанне да вас, спадарства. Э, Васп Васп піша. Э, Вот вопрос. Э, Кот, спроси, они уверены, что такие страны, как Украина или Беларусь, принимают решение, э, кому куда вступить, или за них решают в закулисье всякие Путины, Макроны и Меркели? Василь, отвечайте. Дякую. Е, значить, е, я хочу так сказати: окрім українського народу, рішення всі підтримує ще й Верховна Рада наша, але це наші виборці, яких ми туди делегували. І не як сьогодні був яскравий приклад того, Чого прагне народ, того проголосувала Верховна Рада. І маю надію е, завірити вас і всіх, хто нас слухає, що і далі так буде. Тому що е, ті моменти, коли шатання Верховної Ради в сторону тайожного Союзу і так далі, вони тоді якраз і не показували е, переважну більшість. От. Я вважаю, що навіть ну не сьогоднішнього дня, це не є такий певний Рубікон. Ми вже не одне рішення таке прийняли. І це в єдиному пориві, я так скажу, м, і не то, що прогресивна е, там частина українського суспільства, а переважна його більшість. От. І якби ми ще підкріпили це гарною економікою, повірте, всі ці перетворення у політичному плані значно би швидше мали рух. Дякую. А Я хочу добавить э, к вопросу Димы, вернее человека, который спросил, Что он имеет в виду под словом «Украина» и «Беларусь»? кто для него Украина, кто является выразителем вообще. Ну, видимо, он имеет в виду вот этих депутатов парламента, то есть да это вот они приняли, вот либо им разрешили там какие-то законы. парламент принял именно те люди, которые выбрал народ Беларуси, пардон, оговорка по Фрейду, те, кого выбрал народ Украины, они и проголосовали это. Я смотрел несколько каналов сегодня, от 46% до э, у на прямым было 97%. Я выключил, было 16 тысяч звонков. 96 за вступ и 4 только против. 16 э, тысяч позвонивших людей. Это, в общем-то, довольно... Сергей, оговорка по Фрейду, да не по Фрейду. Человек, который управляет Беларусью, он уже давно никем не выбран, он самоназначенец. Ну, ну считается официально. Ну, официально, да, как бы. Да, и в том числе у наших граждан считается, да, вот таким образом. Поэтому говорить Беларусь это такой аморф, как и Украина, что власть Украины. Что значит власть? Власть – это парламент, Рада, это президент, это структуры и прочее, как и в Беларуси. А в Беларуси это единоличная власть, авторитарная, это любой школьник это ответит, десятиклассник. Вот и все. Решили так, правильно и неправильно, это их проблема. Я считаю, что правильно, давно пора. Это гарантия, гарантия безопасности и всего остального. И Македония, да, вчера Македония, по-моему, вошла в НАТО. Знаете об этом тоже? Ну вот. Так, это, так. Ну вот, пожалуйста, как бы промосковская страна, там руководство э, православное и так далее, и так далее. Скрипоносцы <laughs> наши тоже. Ну вот так решили люди, ну, ясно. что этим полутора миллионам там населения будет спокойнее жить вот под этим зонтиком натовским, да. Так, все. Цікава тема. Цікава тема, що сьогодні прийшла така, не сьогодні, а на днях прийшла. Я навіть сьогодні зробив е, такий ролик разом е, з сірим котом і, і загрузив. Його можна вже побачити на моєму каналі. Так само хочеться повернутися до релігіозної теми, до Томаса. Да, і заодно... Меня кілька разів Анатолій. написали дуже дуже написали мені таких цікавих слов, що Лукашенко – десь там проскочили якісь е, новини, що Лукашенко хоче навіть, да. или не, про, не против, например, не супротив, чтобы в Беларуси был Томас. Я Вот. слышал об этом, что он хочет об этом. Другой вопрос, что не он один, к сожалению, это решает. у нас нет запроса большого от общества. То есть я читал комментарии уже у вас, Анатолий, под видео, там писал кто-то, что типа вот, э, мне не нравится, что там высказал этот человек, типа он все отводит там в сторону того, что общество там не должно или что-то такое. Во-первых, он, судя по всему, не понимает, как управляется церковь. Он пишет, там надо петицию какую-то составить. Церковь авторитарная структура. Это э, не гражданским обществом она управляется, это первое. Во-вторых, у нас в Беларуси нет запроса. Есть группа оппозиционеров, небольшая, патриотов, да, среди них огромное количество, тем более, католиков, униатов, там, ну, протестантов, сколько, сколько из них там православных, то есть это что, там 10 человек напишет петицию, и вся православная церковь, которая из Москвы управляется, она прям развернется и скажет, да, окей, хорошо, мы автокефалию сделаем, но ну, это же смешно, это просто смешно. Я как раз таки за автокефалию, если кто-то не понял. Другое дело, что мое мнение там никого не интересует, и нескольких еще человек таких. Среди Ну, бе- иерархов нет запроса. Среди политиков, э, там, христианских каких-то течений правоцентристских, там они тоже говорят, что пока перспективы нет. Президент вроде хочет, но даже если он не может так сделать, ну о чем тут говорить? Пока надо ждать. Надо агитировать всё- народ, что это нужно. Убеждать людей, говорить им, что для О, чего это надо. Только хотел сказал. Только с- так само про автокефалію. Добре, добре, Василь, скажіть, я потім. Я 30 секунд хотів додати. Дивіться, яка ситуація. Коли мова йшла про е, ухвалу Верховної Ради, там виступ президента, це було поєднано все з суспільством. До чого веду? Я хочу пов'язати, коли навіть самі великі атеїсти Білорусі скажуть, що ми прихильники е, автономної білоруської православної церкви, от коли не тільки е, віруючі цих приходів православних, а й католики, протестанти, які навіть не відносяться до цієї церкви, але вони відчують, що це державницький е, спосіб творення нації. Бо е, ми ж маємо світські органи, а це духовні. Ну не органи, але те, що єднає е, навколишнє середовище Білорусі. І от коли от ця верства самих самих великих атеїстів заявить про це, от тоді цей рух весь піде. Е, по-моєму, так, панство. Сергій, а як Да, ви? я хотел новость Беларуси, Анатолий, извините. Буквально Новости. приятная новость для наших братьев с Допишете, ну, Украины. ясно. Э, Сегодня ф- феноменальная история. Э, Районный суд в Гомельской области какой-то районный суд приговорил э, м, жи- гражданина Украины к депортации за то, что он был как-то под шофе. Ну, в общем, повязали его менты, видно, и депортация. А областной суд рассматривал апелляцию, отменил решение районного и постановил оставить гражданина Петренко э, жить в... У него трое детей, по-моему, э, жить э, в Республике Беларусь. То есть это редкий случай для правосудия белорусского, чтобы вообще оправдательный приговор какой-то, ну, в данном случае он оправдательный, То есть э, така ерунда, как <laughs> ну добре. Але ну, цікаво, цікаво вернутися так само про ту про ту автокефальну білоруську церкву. Е, Мені кажеться, ту тему треба подіймати на наших посіденьках. Хоч люди би чули, що це так робиться, наприклад, в нас в Білорусі. Бо я кажу, кілька разів в храми заходив і раз тільки зачепив таку тему, був в нас в Бресті. Про сказав про те, що наприклад, от дивіться. А, а чому, наприклад, захотіла Україна ну, захотіла Україна зробити себе Томоса? Вони, вони як висикалися на мене, розумієте? Люди навіть, я просто був ошарашений. Ну, ти віруючий, бабки, а що це таке? І понеслося, і по... настільки нас впливає, та я. Е... Як я називається? Система СМІ. СМІ. Натико вони моцні, пропаганда так сильно та пропаганда нас впливає. Як не переломити ту ситуацію з тієї пропаганди, мусово просто викидати ті російські СМІ. Бо в головах то повний бардак. І стиляка хоча б була б наш національне СМІ робила б. І там потихеньку, потихеньку з релігозним, тому що за людьми, за людьми, е, ем, за людьми вельми велика в тому сила. Тільки би перестроїти, наприклад, за рік, за два, я думаю, вже заговорили би люди інакше. І вони Ну, тут, почали. смотрите, Анатолий, Чого тут така А. командує на Московська церква? В нас своя країна є, Білорусь. Україна добилась того, добилась. А чому ми не так не. В Не том, можем- Анатолий, в можем. том, что касается мелких, например, вопросов каких-то, например, вот того, в каком виде там ты пришел, ну, естественно, что есть определенные правила, допустим, да, там, э, нахождение, пребывание в церкви. И тут э, не все связано с российской пропагандой, а просто и местное мракобесие имеет, э, так сказать, э, свое, так сказать, влияние. То есть есть в одних церквях как бы, ну, люди более адекватные, в других есть разные бабки, которые просто вот считают, что вот надо там блюсти там традицию, что-то. Вот человек пришел, он там э, не там стал, не тут, не туда свечку поставил, не так зажег. Они сразу начинают продираться. Это как бы не потому, что Киселев об этом, к счастью, вот не рассказывает по телевизору. Это просто, ну, такие неадекватные люди. Это и в России, и такие в Украине может найти попасться. То есть какой-то вот человек там есть, вот злой, просто неприятный, который начинает, так сказать, поднимать волну. Э, и это как бы, ну, тоже важно понимать. Это не связано с управлением конкретно церкви. 30 секунд. Е, панство, це все е, говорить про те, що е, толерантність суспільству дуже низька. Зрозуміло, що люди, ті, які рідко ходять до храмів, вони не можуть знати всі ці розклади, чисто там як канонічно протікає. І ті, можливо, бабусі, вони чітко діють по канонах. Але ота засліпленість тих канонів їм не дозволяє подивитися по-новому на світ. І от оця от е, ліворадикальна, так би мовити, е, канонічність, і відторгає навіть тих віруючих, які приходять, яких там, скажімо, комусь щось висловлюють. Ви подивіться, як в Європі це все протікає. Там не почуєш нічого подібного і не побачиш, тому що суспільство давно вже устійнено вони розуміють, як треба бути. І оця, е, скажімо, терпимість така, якщо і треба її проявити, то вона в них на найвищому рівні. Тому там все просто. А в нас отак, от і до, до, е, до поки не зійде оцей умовний спільний знаменник. Ну, я так думаю, молоді, ну якби не то, що до храмів ходити не буде. Якби молодь вона атеїстична, якби завжди була, але навіть та молодь, яка хоче туди ходити, тому таке питання я так бачу саме. Я е, я долучаюся до вашої бесіди, трансляція пішла, слава Богу. Я ще тут що скажу е, по Україні. У нас е, працює повноцінна децентралізація. А що таке децентралізація? Це громади вирішують, як їм жити, який бюджет у них, які у них дороги, і в тому числі яка ну, церква це є вже якоюсь частиною громади. Тому е, е, церква е, можливо десь раніше теж підкорювалася центральним якимось органам в Києво-Печерській лаврі там чи ще десь. А зараз це все сталося ну, роз, роз, розійшлось по регіонам. І тому після надання Томосу почалися ті перші перші приходи, які почали переходити на на, ну, на сторону Православної церкви України. І чому чому так все повільно? Тому що, по-перше, це ніхто насильно не робить. Е, по-друге, е, кожен оглядається на другого. Ага, той перейшов, е, спілкується між собою теж. І тому тому в нас це все питання під, ну, якби підтрималося, і оця децентралізація в нас спрацювала теж на користь церкви. Ну і на протязі цього періоду біля 200 приходів, ну які не раніше не належали ні Київському патріархату, ні автокефалії, з Московського вже перейшли. Це небагато, але з 12 тисяч мінус 200, один, ну, час, час робить все, тому все потихеньку, тихою сапою. Це якраз і говорить про те, що ніхто не педалює. Прошу, Сергію. Да, я хотел добавить к этим словам. Там из 10 д- из 10-12 примерно тысяч приходов, я слышал Один-два комментарии, раз. Мене чути зараз? там, там Напиши. некоторые приходы в количестве Добрый. 10 человек. То есть они принесли бумагу, э, Э, в Сельраду, там, или как называется, органы, да, принесли бумагу и зарегистрировали. 10, от 10 и больше человек. То есть из этих 10-12 тысяч, там еще половина можно смело, так сказать, выбрасывать. А процесс уже идет, да, около 200 церквей перешли в ПЦУ да, из московского. Но ну, а Я такое... хотел еще, извините, Анатолий, насчет православия нашего, вот э, говорил Дима, бабушек этих. Вот почему-то ни у кого не возникает вопрос подляшья у соседей с Белостокского воеводства, да, скажем, или Люблинского. Там православные белорусы и украинцы живут. Но у них не возникает вопроса, как бы в московское это самое переходить, да? О, о. А они ходят спокойно, я смотрю, ящик польский, все праздники спокойно отмечают, через две недели после католиков, как обычно, Белосток и Хелм, вот тут Холм. Так у них Сергей, Да. насколько я знаю, там же есть польская автокефальная церковь, Автокефальная православная. польская церковь. Да, но вот они что-то не, не это А самое. зачем? У них есть, они подчиняются другой церкви, зачем им То есть переходить? миропонимание у Московский них другое. патриархат. Они, у них другое. Ну, они патриоты своей страны, прежде всего. Граждане Польши. Ще раз, Василь Добренько. Тут е, е, Артем запитує, Артем Русакович запитує, це до вас, браття білоруси, таке запитання. Е, а який статус е, церкви в Білорусі? Отаке от виникло питання. От. Можете відповісти, будь ласка? МПЦ. Все однозначно. Все. А, Тобто, Конечно, конечно. Может быть, я не знаю, Дима добавит, есть какие-то раскольники. Я думаю, этого нет. Я имею в виду раскольников протеста, э, п- православных. Нет, официально это у нас э, посещает довольно часто Ки- Кирюша, Брест в том числе. И это Посещает, масса да. людей уходит и так далее. Все это на государственном уровне. Ну, як Каноническое подразделение Русской Православной Церкви на Да, территории просто Республики Беларусь. То есть это просто регионально. статус экзархата имеет. Мгм. ну я дозвольте невеличку ставочку. Ну це якщо до прав- православних брати, але у вас ще ж є католики, греко-католики, можливо, є чи немає? Есть, да. Есть, Ну да. тоді, якщо можете ширше, тому що питання де, дещо ширше було покладено. Дима, ні, добренько, давайте, бо у нас чесно не вельми мені. Добре, так мені часу дали. Треба новини, Западних треба другі цікаві. Тому що за чого за чого то я все казав, е, люди що шукаються. Я був так само коло церкви, і ті всі субиття, що є. Люди зашушукалися там, що та тафікефалії, вони вони його хто розуміють, особливо не ті старенькі бабки, бо їм то чисто казати до, лампочки. А ти, що молодші ходять, вони дивляться інтернет, вони дивляться, що якісь новини, наприклад, а не тільки е, там Білорусь ТВ чи що там нічого не знайдеш. І от їх вже такі шукання. Давайте ту поки тему закриємо, вона така. То можна на годину, на дві говорити і не до чого все одно не договориться. Давайте перекинемося, може, на новини. Давайте, хто які новини? Я зараз прочитав цікавий момент такий <laughs> зараз. Знову потрошки Ердоган нагибає Е, Росію. Я думаю, нічого собі, як в смислі нагибає Росія. А дивився, 55 танків стоїть в Босфорі, вже дві неділі чекають. Розумієте? І там завісло 41 мільйон барелів, тож такі гроші губить е, те саме. От і, пожалуйста, те ж саме і казали, що дивися, е, нагибає Білорусь, наприклад, Росія постійно то зі своїми тими воїнами різного роду, то, то, то, то, а сама зараз заробила. От як простенько мусить, чи він е, які помідори е, затормозив, чи які-небудь товари конечно, Так, і, так. А, і бачите, дивися, як то дивіться, як тормознулося. І з допомогою тільки буксіра, коли ті буксіри подійдуть, проведуть через Босфор, а він мільйони доларів кожен день губляє за то. От як можна легко нагнути навіть Росію, не нагибаючи, не нагибальною. Панство, це асиметрична відповідь. Отак от. Ну, Знаєте, якою рукою даєш, то і візьмеш. Дякую. З братська Венесуели. Так, так. Зараз Венесуела, та Турція. Зараз всі нач- почнуть. Анатолій, Анатолій, як тільки ви говорите, до нас підключається Аризона. Тому вітання Вадімова з Аризона. Напишіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бо я останній свій, е, свій спіч е, в холосту сказав. Е, дивіться, е, дуже мені сьогодні сподобалася новина. Василю, може ви вже чули. Е, Верховна Рада прийняла теж по-моєму, в першому читанні про перейменування Дніпропетровської області. Було два проекти. Президентський був Дніпровська область, її, до речі, не підтримали. А зараз, по-моєму, в першому читанні Дніпровська область має дуже велику ймовірність назватися Січеславською. І це бомба. І це дуже дуже гарно. Це Друзі, дуже мене круто. мене чути на трансляції. Напишіть плюсиком, будь ласка. І ще, і ще, ну хто хто може не знає, за минулий рік у нас дві області Кіровоградська і і Дніпропетровська, е, в зв'язку з декомунізацією самими е, останніми е, закінчували цей етап е, ну, перейменування. А в зв'язку з тим, що в Конституції у нас е, прописані 27 областей, які мають єдину назву, то місто переназвали Кіровоград в Кропивницький, а е, і Дніпропетровськ в Дніпро, а область не могли не могли переназвати. Тому була спеціальна, як називається там, законопроект созданий, що е, Кіровоградська область, але місто Кропивницький. Але зараз же, по-моєму, Василю, Кропивницька область, так чи я можу помилятися? Цього я не скажу, на жаль. Ну, е, я думаю, що да, це буде логічне завершення, якщо буде Кропивницька. Дякую всім, плюс мене чути, слава Богу. Тому Січеславська область це звучить дуже дуже класно, дуже патріотично, історично, саме головне історично. Так, так. І ще одна новина з е, остання свіженька. Ми, до речі, обсуждали це на інтерпосиділках. Порошенко подав документи mm. на, на реєстрацію на посаду президента. Тому дива не сталося. Петро в своєму репертуарі. А які рейтинги? Які рейтинги? Що небудь знов чути? Анатолій, у нас рей... це рейтинги це як похудіння. Треба не кожен день міряти, а десь раз в тиждень. Тому в нас <laughs> дивіться. Дивіться, друзі, нас дивиться Аризона, ЄС і США і ЄС поздравили з прийняттям закону. Я читаю читаю нашу нашу е, Світлана Квітка. Вітання всім живе Білорусь. Е, дуже активно, 24 дивляться. Діма, ти є в нас? Да. Е, Сірий кот, а скільки в тебе дивляться зараз людей? Немного, 17, 19, так Василю, вот. скільки у вас? Вас видно? У мене поки двоє. О, я, я, Бо- Бог я, латників. я і ви. Я і І ви Артем вас один. Сакович. У меня в этот раз мало. Так обычно в прошлые разы было 42, 43, даже до 52 один раз доходило. Добре, давайте Был не будемо рекорд. дивитися, давайте до новин. А то ви зрадувалися, а я не Чекайте, зрадував. чекайте, все, в нас жи- живе спілкування, Анатолій, ви так не кажіть. Не наїжджайте, да? Дніпр з нами. От бачите, зразу за Свободу Січеслав. слову. Да, Дніпр, Дніпр з вами. Продовжуйте цікаву тему. Люди хочуть про, про НАТО і ЄС. Цей вектор, щоб ми більш детально проговорили. Ну і хто в тому добре компетентен? Скажіть, а ви ж серед нас. А ми, можемо на хлопському, по хлопським розумам розуміти, що це дуже кльово, дуже кльово. А знаєте чого? Я сьогодні їхав в машині і почув ролик Вір, Віркула. І він е, щось там говорив якусь е, фігню, і в кінці каже: Україна позаблокова там терепири траляля. Все, він, вибачте, мене всрався вже. Якщо Конституцію ми змінили, то він е, нічого, він, він не має ніяких важелів, щоб зробити країну позаблоковою. Ми зробили перший крок. Тому це це добре, і то, що палають сраки російські, це дуже добре. Так. І я перепрошую, і випустили Яника на арену, щоб О. відтягнути голоси. Ви розумієте? Ну смішно. І Мало того, що е, ті люди, які раніше його не сприймали, навіть його ватники з доброї половини не сприймають. От. На що розраховує Кремль? Ну це ж нафталін реальний. Це це говорить про те, що в бой пішли гірші з гірших. І той самий Вілкул, це все здулося. Е, нам тільки правильне рішення, е, верніше правильний вибір зробити <coughs> у кінці березня, і, і все буде гаразд. Я хотел добавить к Василию, что э, какие-то каналы слушал сегодня, смотрел. Они говорят, что это э, плюс Порошенко. Устами вот этих его ненавистников, Вилкула и второй, кто там был, э, да. тем самым они, даже тех баранов, <laughs> которые еще что-то там пытались, это самое, прикинули да, да. на сторону, перекинули тем самым невольно, невольно на сторону Порошенко. Вот такая контрпропаганда. Его Все кинули как лоха, И вот этого лоха на всех каналах транслирования я <laughs> накинул. Меня кинули як лохом, сказав Так, і що саме цікаво, каже, я Владимиру Владимировичу позвоню. Типа, і у цей самий момент, коли він каже, ми обміняємо українців на е, русських. Він навіть вже тут втратив розум і глузд, щоб вже шифруватися і казати там бойовиків, там ще якого небудь. Еще новость, э, Анатолий, э, для белорусов наших. Сегодня 33 э, уголовных преступника, которые сидели в тюрьмах ЛНР, ДНР, ДЛ, Лугандонии, передали на нейтральной полосе в украинск, на украинскую сторону. Всего таких людей, желающих, более 400, которые не хотят сидеть в этих самых застенках, так сказать, вот этой Лугандонии, хотят подвалах, подвалах. в украинских тюрьмах. Так що мені така цікава тема, але та тема цікава якраз до сірого кота. От на погляд, бо сірий кот добре там е, глядить ту позицію е, про нашого е, нашої, нашого правительства Лукашенка. Як на то глядить Лукашенка на ті вибори? Кому е, на його на його добре, на його взгляд, що не хватає, не хапає трохи, на його погляд так само. На кого він глядить, як на будучиню, на Україні. будущого президента? В Україні, так. Сірий кот. А, Ну, это надо было бы спросить, конечно, у Лукашенко. Ну я так, але цікаво, цікаво. На твой погляд, я ж кажу не Лукашенко, на Ну, твой погляд. Мы З знаем, якої? Серый что кот, он, он нас не смотрит, мы его сейчас не спросим. Давай, импровизируй. да, он, Імпровізирує. он проводит политику, ты знаешь, Анатолий, такую, так сказать, прагматичную, такую макиавелевскую политику. Он смотрит выгоду себе, Э, своему режиму. Естественно, он вот с Медведчуком, например, поговорил, с кумом Путина или кто он там приходится. Н ну, ну ничего. Вот, он там с Порошенко руку пожмет, там скажет, потом а, с кем-нибудь еще там. Да. Не, это это не имеет год. значения. То есть все эти разговоры там братские страны, там не братские. Для него это как бы не важно. Он ищет только выгоду свою. Не, все-таки э, на его погляд, вот на твой погляд, що ти відаєш про Лукашенко, як його як нашого цара. Молодец. Но я с ним не нашого общаюсь. Цара. Общаюсь, общаюся, навіть вельми там. Ми знаємо тебе, знаємо добре. Хто би лепше був президентом? Порошенко чи там Юля, чи хто іще? Як на твой погляд? Ну, не знаю, Мгм. как для Мгм. меня, если выбирать между жабой и гадюкой, как бы, ну, кого тут выбрать можно? Э, Кого выберут? ха- А добре, а ти б кого вибрав, якщо б був Лукашенко? Ну, <laughs> е- Такие е- нет, так ядовитые если бы не такие Лукашенко, вопросы. если бы я был украинцем, Лукашенко ж не выбирает там выборы. Если бы я Не-не-не, был если украинцем, б я ты бы не был- знаю, за кого бы не-не, я я не голосовал. то я Не, кажу. они эти все Всё. не Ты- нравятся. Ти, я ти тебе Лукашенко, прощаю, ти президент Ні. Білорусі. Поддержал, Серый не кот выбрал, а поддержал, можно так Підтримав. Добре. Поддержал. У Он це- поддержит у тебе любого погляд, абсолютно. У це демократичний погляд на той конт. От ти президент Білорусі зараз. Так он И кого- поддержит любого. Понимаете, как Анатолий, вы неправильно понимаете его логику. Э, его суть такая, он будет говорить, я согласен выбрать любого, вот я, я поддержу э, мудрый выбор народа Украины и все остальное. Как только выберут, допустим, Порошенко, он скажет, вот прекрасно, я там приветствую новоизбранного президента, мы будем строить там отношения, ну и вся вот эта формальная дипломатическая херня. Будет Тимошенко, он скажет, я там, конечно, безусловно, мы будем мы друзьями там устанавливать дома. отношения, да. все. Да хоть кто, хоть Зеленский, он все равно будет соблюдать формальности дипломатические, руку там кофемать пожимать, блин, говорить, все. мы там будем строить отношения и все такое. Это и как бы что это? Не имеет значения. На Пос- першу да. голову сказав, а на другої ти все-таки. Я кажу, ти сірий кот, президент Білорусі. Да, вот в чате уже Демократичний. пишут, «Э, ты, Лукашенко, теперь живи с этим. Да, меня Так. сегодня назначили <laughs> его Ты, Лукашенко, представителем. Кого б, кого б? Ти так і не, от, Попався. не отказав на твоє питання. Кого Нет, б ти так бачив? как? Я вот ответил на вопрос. Ти з позиції Лукашенка. А друге питання було з твоєї позиції, ти як Лук... місто Лукашенка, президент демократичної Білорусі. Так я вот и сказал, что он примет э, любого, кто бы не был. То есть я говорю, лично Чем мне, я- как человеку, мне не нравится ни один из этих кандидатов из трех, Лично которые там ти выдвигаются. президент став. Ага, Как- значить, нет, ти так, нікого не Э, приймаєш. ясно. Анатолий, я же говорю, что лично как человек мне они все не нравятся из этих перечисленных. А если как президент, то он примет любого, который будет назначен. Потому что ему придется работать с любым президентом. Ага, кто ему тебе лучше, зна- кто бы был бы выгоднее, я не Тебе знаю. значит- Возможно, более слабый. кандидат, потому что можно было бы больше продавить свои интересы. Ти за Путіна, ти за Путіна, сірий кот. Я так <laughs> Ана, Анатолій, е, Ді- Діма скоро буде в адміністрації Лукашенко працювати. Ви бачите, як він дипломатично за нього Так, відповідає. втикає, втикає від вопросу. Ну як? От питання то втикає делікатно. А який? Який дипломат, ти дивися. Сергій хоче, будь ласка. Можно, да. Я хочу, хочу по- по- поддержать Диму. Дело в том, что если бы Дима стал президентом Беларуси, совершенно... Прем'єр-міністром будете, так? Хотите Неважно, нет. прем'єр-міністром И, бути? из- и Ясно. говорить о каких-то отношениях к выборам в Украине, тема эта исчезнет. Потому что если будет демократический президент э, в Беларуси, ну, во-первых, теоретически это м, пока в ближайшее время я не, не вижу такого. Но если бы так и было, возможно, гипотетически предположить, то совсем другие отношения бу- будут с Москвой, естественно, с Украиной. Добре. Ну, Таке сьогодні провокаційне питання в мене провокаційне. До вас, українців, до вас Василій. А як на то я дивиться, ви ж повинні відати, на як на то я дивиться Європа? Кого кого цікаво вона бачить президентом? Навліж в їх позиції виглядає як хто? Василь, я я вам скажу так: е, Європа вже визначилася. Вже? Е, да, да, ну, Тут тут, тут без варіантів. Е, те, що Діма сказав, Е, в плані гадюка і жаба, ну тут тут, тут не може бути сіреньке і темненьке. Є чорне, є біле. Все. Е, і, і, Інших полутонів тут не повинно бути. Тому е, тут все зрозуміло, і в Європі є свої інтереси, і вони вже визначилися. І тут кандидатура ця зрозуміла. Я вам скажу так: вчора дивився трансляцію українських блогерів. І я вам скажу, що українські блогери такого рівня ну от середнього, да, вони вже, умовно кажучи, пішли в рукопашну. Хтось може там віляв зараз, там порох, не порох, буде, не буде, Кожулинський, не Кожулинський. Зараз питання життя і смерті. І вже, умовно кажучи, як цей останніх два раунди в боксі. Або ти, або тебе. Тех, технічно е, е, по очкам програти дуже, дуже буде важко. Тут тільки тільки нокаут і тільки таким е, таким способом. Василю, додати щось, ну мені здається, там тут звичайно, е, це, дійсно будуть чемпіонські раунди. От і ми е, всі разом маємо гарно і удар тримати, і в той же час е, мітко і чітко відби, відбиватися, тобто не допустити нокаут у свою сторону. Тому я думаю, ми вистоїмо. А Європа, Європа, звичайно, е, вона демократична і вона дивиться на перетворення в Україні, і саме з цього випливає її бачення. Європа, в принципі, любого президента прийме, якого вибрав український е, нарід. От. І це буде правильно. Єдине, що в цьому плані ми повинні правильно діяти, іти незмінним шляхом, і щоб не вийшло якогось умовного тайм-ауту між е, президентами, щоб це діло не розтягнулося в часі, і треба йти динамічно, впевнено. И все буде добре. Опять-таки, Василий, Дякую. небольшое замечание. Вот Анатолий немножко некорректный вопрос задавал, что значит э, Европа. Там э, Европа очень большая, там разные элиты. Есть э, общие европейские, вот это Европарламент, есть национальные элиты какие-то, бизнес-элиты, да, там трансатлантические всякие, евроскептики, кто конкретно в Европе. Одни силы, которые там вот эти националисты всякие, э, типа там Орбана какого-нибудь, да, они могут э, выразиться с одной позиции, да, они, им, например, не понравится, если одного выберут. Другие Э, которые там сейчас главенствуют в Европарламенте, они скажут, что мы там поддерживаем все. То есть, понимаете, всегда разность. Всем понравится, не получится никогда. Обязательно будет у разных групп разные, так сказать. Ну, общее э, мнение отношения. все равно в Европе существует. Я же а, про это говорю. Вы не, парламенті... ви не можете говорить, е, э, е, ну, не, не, як правильно сказать, е, вони не вы не можете говорить так, что вони не заперечують проти того чи іншого кандидата. Вони дійсно можуть не сказати, що Європа за Порошенка чи Європа за Юлю. Вони можуть своїми діями просто показувати, що ми не проти того. А ми от дуже проти того. І тут все зрозуміло. А може вони інтерес згубили трохи? Інтерес згубили до України? Щось Центр я бачу Європи, послід... Анатолій, як? Центр, Є... так, Центр так. Європи, який інтерес? Як, як згубили? Дозвольте 30 секунд. Я вам так скажу. Е, все залежатиме дійсно від того, кого ми виберемо, але насправді Європа буде підтримувати і то, і то. Єдине питання наскільки того чи іншого, тому що знаєте, є офіційна точка зору. І дещо можна заморозити умовні стосунки, які були до, або їх підсилити і нам можливо зробити правильний вибір, щоб е, стосунки стали кращими і потужнішими. Дійсно, в Європі є різні сили, але якщо дивитися, як парламентська рада Європи голосує, які рішення приймає, то це переважна більшість. Звичайно, радикальні партії, де захопили владу чи представляють її в більшості в тих чи інших країнах, вони час від часу своє фе показували, але це не системно. Звичайно, нам хотілося б, щоб цього не було, але на них впливає Росія, тому так. Е, Василю, е, друзі, дивіться, тут зараз цікаве питання від Кіра, нашого модератора. Е, можливий такий сценарій, що Росія не визнає законно обраного президента і погрожувати цим може бути? Яким образом? Ну от щодо е, їхніх спостерігачів, Дивіться, е, Петро Олексійович висловився, що він не хотів би бачити спостерігачів від е, Росії. Чому? Бо це будуть агенти впливу. І це було б неправильно. І внаслідок цього, коли їх не буде у нас, скажімо, Росія може сказати: так, ви ж дивіться, яка це недемократична країна, вони не допустили. Але це є країна-агресор, це є правильно. От. Ми правильно, мусимо... Василю, правильно в Криму все було закону, а в демократичній Україні це все Звичайно, фашизди, фашизди все спортили. Фашизди ще ті, правда. Василий, я думаю, що Ну, вже Росія- упустила свой шанс не признать выборы Украины в 2014 году. Тогда у них был реальный шанс. У них был Янукович в Ростове. Они могли сказать, мы не признаем Порошенко президентом, законный президент Янукович сидит у нас. А э, как это? Правительство Я в изгнании. А, да. Но они отказались, они признали Порошенко, пожали руку, Путин сказал, мы партнеры и все. Так что теперь, извините, ребята, вы больше не играете. Лучше бы он в марте не признал Порошенко, чем залез в Крым и Донбасс нас э, этот расшевелил. Понимаешь? Вот. Своими действиями он не признал, потому что чат ну рулетки мы каждый день слышим. На Майдане был, был. На москаляку на галявке кричал, кричал. Вот, получил пизды. Извиняюсь. Да, получил. Вот, вот, вам в ответ. Лучше бы он так э, сказал, что, да, э, что Порошенко не демократичный, не законный, но оставил в покое страну. Он своим образом не, не вызнал. Так, а как ну, бы он оставил в покое, если президент незаконный? Значит, можно делать все, что угодно в стране. Нет законной власти. Можно взять область там отрезать. Нет власти, это уже как бы просто территория, а не страна. А вспомни, да нет, Василий. Помни, первых два года э, была хунта Потом вторые два года режим, уже хунту никто не, не, не Но ну, вообще, называет. Василий, формально режим. хунта была несколько месяцев. Как только выбрали президента, когда Турчинов и О президента перестал быть руководителем, выбрали законно Дима, избранного президента, то все. Диалога, Дима. Все. Что? Я тебя сейчас отключу от нашей... Ты что-то не, не в тот огород э, это... Хунта вообще слово испорченное. Хунта это военный совет, это очень правильное, очень... Э, и своевременное. Как бы, Конкретное да. слово, да. А его уже испортили в связи вот с такими событиями, Пиночет и так далее. Добре, що то вже свариться почали, то не робота. Нічого, ну, це, це, це, це, це діалог. До речі, мені гарно пише хунта з Дніпра. От, так що. Е, Ну, якщо буде цікаво, то можу перерахувати, хто під'єднався і переглядає. Значить, давай, Артем давай. Сукович, Біла церква, Бог ватників привітав нас. Далі. <laughs> Бог ватників. Так, звичайно, а як же? Ярослав Шаманський, Кір під'єднався, Наталка Рожкова, тут же Руслан Коханівський. Натал... Наталі Рожковій привіт большой. Так, Тоже. так, я Наталочку вам вітання. Я її О. бачу так само. Да. Ва... Вася Гельдеєв, самі великий хунтов із Дніпра. Вася і... Гельдеєв на два фронти. Тут всі на два фронти. Всі... А як же? Кір, От... Кір рекламує ваш канал в моєму каналі. Так що всі п'ять чоловік трошки вас подивилися, а трошки в нас. Це правильно. фронти одинакові, всі наш фронт є. Всі Сайгона підписники, тут ніколи, всі свої, ми їх ви теж знаємо бо, бо разом до перемоги панство. Тільки так. І неважливо, хто далі вирветься, чи Білорусь, чи Україна. Важливо, щоб ми були рука об руку, бо ото крім нас ніхто більше. Цікаві такі новини. От е, сірий кот, я що добренько, бо то ми починаємо вже знову ходити різних теми. Я сьогодні услыхав опять такої цікавої новость, Що то Білорусь там в Альманських болотах почала будувати е, нові дороги, якісь до, поближе до української границі, до української границі, и то вельми насторажує е, українську сторону. Ти не чув такі новини, ні? Ні. Не слыхав, ну. Бо я раз, другий прочитав, думаю, нічого себе. Так, ну добренько. Тоді мы ту новину на, на, через тиждень Не, зустрінемося знову. Анатолий, І... если обновили дорогу, то хорошо. Главное, чтобы московские танки по ней не ездили. А Вот, если вот. то нормально. Вот Или самое там так, гости да. машины Того, пусть ездят. І, і якраз цікаво за того, щоб там московські танки не почали їздити, за того такі переживання зі сторони України. Бо я таку новину прочитав навіть сьогодні. Анатолий, Полистал. знаете, я на днях вот видел этот э, Крапивинский мост. так вот, он настолько трухлявый разваливается, я этим белым займусь, надо будет написать обращение. Так вот, э, мы когда его увидели, то шутили, если Путин ведет войска, то он дальше этого моста не проедет, они все провалятся туда в реку, потому что он настолько трухлявый, так что захват не состоится. Это в Гомеле, в, в Мозере, да, Дим? Где-то что? Там, да? А, а, а возле Дубровна, партизаны. между Оршей и Дубровна там. А какой-то мост тоже. Что? В какой-то мост через Днепро там рухнул или... Ну там, видите, строит, э, все, все мосты, которые там по границе, они все провалятся, да. да по ним пойдут войска. Кстати, добавка, Анатолий, э, товарооборот за прошлый год с хунтой на 2 миллиарда вырос, а. до 15 миллиардов, с хунтой, между прочим. И а то, и то. Мы вас заплатили уже, получается? Да, нет, у России с Украиной на 2 миллиарда долларов с 13 до 15. Ну, очень добре, очень выгодно торговать с Украиной, потому что, кажу, дуже металла, металла же Это традиция. Москва торговала металл, с нацистской Германией. Таньше, таньше было, дешевший был металл. Вы, Я помню, покупали уголки, профили, всякие металлопрокат все время с Мариупольска, а то мариупольский металл. То он таньший був, чим російський. А зараз я з- бачу, щось, щось е, пропав метал з Так, України. Анатолій, Че- Чим- Керченський пролив е, заблокований. Нет, Практично. ж- а нет, то что железнодорожным транспортом, чугуночным транспортом все было сюда экспортовано. На, на За- момент, коли корабліки плавали, <clears throat> стояли баржі, грузилися арматурою. так, що цікаво, так само з нафтою, е, з бензином, з соляркою. Так, але дуже солярки, я чув, так само чогось Україна імпортує з Росії аж до 40%. Такі нові новини проскочили. Що тут цікаво? Тому ну, що найбільше найбільш е, нефтопродуктів то було з Білорусі йшло. Але зараз якісь там поставки возобновилися. Що а ну-ка, розкажіть мені, господа українці, мене що два має бути дві є відповіді на це питання. No. Ну. Україні Україні не так багато нафти, і хто власники наших МПЗ НПЗ? Хто там Влас... так купує? Луко, по-моєму, бивши Лукоїв е, десь в Кременчугу. Ну, російські олігархи, тут тут без варіантів. Наш Тому, що, кажуть, нема. Експорт е, товарів з Росії повеличился в Украину за остальные. Смотрите, Анатолий, здесь немножко нужно понимать, мы с Россией покупаем все, что нам необходимо для существования страны. То есть у нас нет экспорт, э, с, э, импорт с России всего э, ну, обычного, в обычном режиме. Мы продаем очень много туда. Ну, это, это наш доллар, нам это выгодно. А с Россией мы покупаем только то, что необходимо, и то, что у нас не выпускается в нашей стране. Те же самые для атомных станций э, и там др- другие все. Ну, в основному говорили, що з України практично імпорт е, с- те саме, старається довести до нуля, а він, оказывается, подростає. Ось що цікаво. Потому Я что так и- понимаю. есть э, статьи, э, коды ТНВ, которые не попадают под- под любые санкции. Я, я знаю, какие есть. Наприк, наприклад. Не скажу. Военная тайна. Так, военная тайна. Добро. Нет, это же Тогда... на уровне олигархов идет, Анатолий. Извините. А еще квотирование вашей экономики. Решает. Квоти. Я, я, я чув, що э, вельми дуже було квотованих э, товарів. Чи ті квоти працюють до сей пори, чи ні? На товары. Нет. Не ведаете так само, не? нічого не відається. Ну, не, не, ну, я, я не не можете про продать э, все например, олей там со сланечника, а пшеницу, например, до Европы, у полным парадку. Сколько бы вы хотели миллионов тонн и продать, например, 10 миллионов продать? Смотрите, Это, Анатолий. У вас существует квотированные. У нас по некоторым э, продуктам, по некоторому сырью не то, что экспорт в Россию невозможен. У нас невозможен транзит в Россию, через, ну, через Россию в Казахстан некоторых. Я про продукты питания и сырье. То есть есть такие статьи, где э, конкретно вообще нельзя... Я про Европу говорил. А, про, а про Европу это сейчас э, в прошлом месяце доля Европы, э, доля экспорта в Европу уже перешла за 50%, где-то под 60% э, идет продукция. Что такое квоты существуют, да, квоты существуют все равно. Потому что вы не можете продать в полной мере весь товар, который вы производите в Европу. Европа, например, установила вам Украине квоты. Вот, например, это неприятный момент, такой неприятный, неприємний момент. А лишь Я вам, він Анатолій, є. по-другому скажу. Наприклад, цукор, Україна встановлює квоти. Стільки, скільки залишається, а надлишок іде, іде за кордон. Да, тьоска? Посміятись хочете, я розріжу обстановку. Е, Вася Гільдеєв пише, як вам проведений РФ шабаш ведь поддержку Путіна? Що скажете? Нічого таке новини. Все правильно робимо, все правильно робимо. Значить, у бій пішли останні резерви, панове. По-моему, Я- без, без перерыва этот шабаш. Ну, ну вже ж так скрепненько, що ну. Василько, дякую вам, дякую. Ви невтомно пишете, я намагаюся вам відповідати. З радістю би озвучив всіх, то вибачайте. Дякую. Мгм. Так, ну і далі такі теми. Знову вернемося до Росії, бо тому що в- в- Росія чіпляє все время, бо їх в СМІ кожен день нічого за ті роки не змінилось. Вона кожен день пропагандує всі проблеми в Україні, що там робиться. Російці знають про Україну, мабуть, все, що тільки можна Больше, знати. чем сами Последнее украинцы. время, Анатолий, Так, бульбофашисты еще появились в российской тематике в лентах. Все больше появляются. Раньше Да? не было. По- В этом году появились. Ага. А что там? Ну, казаков бьют, понимаешь, там еще чего то делают. Вот э, русских ненавидят вся. Прямо в а, Беларуси так, завелись так, бульбофашисты. Так. Их так, все больше и больше. Партизаны начинают про партизан. Да. А то, может, и ты подумал. мости подо... по... через подоршие мости, то робота партизан, може, ні? Ти хотів сказати? Нет, я Белорус. имею в виду именно в обществе, там, в культурно, вот на вокзалах, там, в городах. Вот идешь, ты говоришь по-русски, тут к тебе подходит чемодан, вокзал, Россия, там все такое. И сразу за шкирку на вокзал тащит, типа Ну, такого. так, ну, так. это Потому что- если посмотреть там российские эти издания всякие, то там уже все больше Скільки такого роликів пишут, что у було, нас бо я фашизм бачу- начинает поднимать голову. Я бачив так само за ленточку, по-моєму, за эту, как я там называю, <laughs> гвардейскую эту ленточку. Колорадскую. Э, за колорадскую, да, ленточку одного таксиста там конкретно, пару роликов было да, разного было. рода. Не да, заставили снять. Да. Вот, добренько. Все-таки про, про те события, что э, в России делается. Опять же, говорю, постоянно в СМИ только проблемы с Украиной. Насколько они все сведущие. Где бы там... Я уже, правда, не смотрю, но мне говорят, э, что темп еще больше увеличивается. Ну, к Еще, еще, да, еще больше увеличивается до такої степени, А що ви скажете, от, господа українці, панове українці, на ту тему? Воно як вас чіпає українців, чи ні? Чи ви же там до такої степени вже, э, як то кажуть, не реагуєте на ту тему? гарка і караван іде. А тільки так, так? Да? Чи є, а, а як по-другому? А як ватники ваші? Тому що ватники, мені кажеться, не менш не робиться в Україні за останній час. І наоборот, вони показують більш зуби. Я дивився, де б не було, наприклад, і мені вже попадаються такі конкретні ватники, що дивляться все-таки в сторону, а ми дивимося е, Росію. Дивляться, їм нравиться той Кисельов з тими Соловйовим. І вони захищають до І то в Україні так робиться. Мені пару раз попадало, я ще такого не хотів викладати, бо я кожен раз на ролі зараз течу. Е, питаю людей, можна чи вилежити вас в інтернет, е, в чат рулетці? І в мене мусить вісить з десяток таких роликів, де я говорив з українськими з українськими ватниками. Такі про проморожене. Викладуйте, Анатолій, викладуйте, ми повинні бачити їх в обличчя. Так, і проморожене. Ну вони, я ж питаю, бачите як. У мене є така манера, що я все-таки. Ні, питайте толкових людей. Я я ватників не питаю. Я питаю тільки ті, ті хто е, там десь, можливо, ви бачили, да? чеченські прапора мене в більшості роликів чи індуські. Нормальних людей питайте, а цих придурків показуйте. Так я так я і хотів показати, що у вас в Україні шукається є. Такі більш-менш нейтральні ватники, то я пару раз показав, а такі вже уд'явлені, то ні. Так, да, ватники наглеють, кстати, Анатолій. Вони нам дали таку, Толя, в контексті вашого запитання, вони нам дали таку прививку переважній більшості українців, що так, ті ватники, про кого ви все сказали, воно є, але це не рушійна сила, абсолютно. Тому все буде добре. Ну, хлопці, у темі бульбофашистів, вибачте, молотять мене і кажуть, що ви ростете самі круті, самі сильні разом до перемоги. Так що я не знаю, чим ви там будете підгодовувати своїх е, отих фашистів доморощених. Ну вам зворотнього ходу вже нема. Так что плекайте их и все будет добре. Смотрите, Анатолий, на днях, вот говоря о теме ватников, не могу не затронуть, второй раз разбили на еще более мелкие кусочки лавку Клинтона. Теперь mm -hmm. уже говорят на 14 кусков. Вандалы опять. Ну, И на днях произошла, вчера, по-моему, произошла провокация. Избили активиста там возле Куропат. Э, то есть вышел какой-то ватник остановился специально, как будто бы, ну вот, приготовился, что ему сейчас дадут этот буклет. А потом, когда к нему подошли активисты, то там, короче, нажал по газам, что-то такое, кого-то сбил, потом выскочил из машины, ударил кого-то кулаком, а потом скрылся. И милиция, естественно, никак не реагирует на это. От, видите, активізація ватників скрізь, не тільки в Білорусі і в вас в Україні. А зараз особливо перед тими виборами, щоб вони які-небудь провокації не встраювали. О, як ви думаєте на той час? Анатолій, вони в такій меншості, що вони можуть зараз тільки в чат-рулетках там дуже дуже сильно возмущатися, що хунта і фашисти захватили власть. Все, ми це прожили. Анатолій, я вже тоді згадував. Слава Богу, ми зараз говоримо про тих ватників, яких можна там ще в якійсь степені. Слава Богу, ми зараз не говоримо про комуністів. Це ті комуністи, які які підтримували 25 років цю. цю Душили Чому? нас, душили да. нас по всім статтям. Вони в меншості і в дуже великій меншості. І слава Богу, їхній. Е, е, е, цих лідерів їхніх, Вілкулів, Бойків, Рабіновичів, Медведчуків, вони залишилися в Криму і на тому їхнім Юго-Востокі. Подивіться Слав'янськ, Марш Вишиванок, подивіться Краматорськ, подивіться Маріуполь. Люди не хочуть цього спасіння русських. Тому, Анатолій, це це чат рулетка, це той самий нерепрезентативний відбір. Показуйте їх нам, висміюйте. Я вам скажу, вас дивляться багато людей, і дехто може себе узнати, бо мене вже мене вже взнають, зі мною спілкуються. і Я десь питаюся там їх е, намаклювати, вони кажуть, ні, ні, ні, ми вже тебе знаємо, не, не викручуйся. Ні, добрі люди, я наприклад, з України вчора, позавчора виходив чат рулетку. О, мені зразу кажуть, а я вас знаю, я вас знаю. Знаєте, вже приємно, що мене вже починають українці познавати. А я кажу ще про наших ватників. От, наприклад, питання до сірого кота. Сирий кот. Е, по-твоему, половина нашего народонаселения, иначе, я не скажу, ватного населения есть у нас? Половина, 50% ватника у нас? Или уже меньше и меньше процент, как ты думаешь? Намного меньше, я думаю, какая половина. Что? По официальным опросам, например, суверенитет готовы защищать там 80 чем-то процентов э, населения Беларуси. Ну, опять-таки, э, вопрос такой достаточно скользкий, э, как бы это считается от любого врага, как бы, да. Но если поставить вопрос жестко ребром, например, если Россия пойдет на нас с оружием, вы готовы воевать с русскими, там, да, мочить их на поле боя? Вот тут, я думаю, намного меньше ответит, что они все-таки готовы воевать напрямую. Я думаю, что, ну, все равно процентов 70 как минимум, я думаю, за суверенитет, за Беларусь. То есть э, количество ватников намного завышено, как принято говорить, что типа у нас вся вата, одна вата. <clears throat> Э, Не Ясно. так уж много ваты. Понятно, но я смотрю, <clears throat> опять же, по чат-рулеткам смотрел Сергея, Сергея Ивановича, вон Киевская Русь, смотрел Діда Олеся, кстати, так само. Ну, частенько останній час заходили до нас, до білорусів. до білорусів, і вони показують, які в нас ватники. Навіть з Бреста мені казав, він, що такий попадався дід е, Олесь каже, що такі ватники проржавлені, що не дай Боже. То, що виходить, наші ватники, то що 20% сталося, то вони всі в час в трольотках сидять. а Шось Но ну, не они неактивны. Смотрите, раз мы подошли к теме, Анатолий, я тогда скажу. Меня как раз тут в чате пишут, чтобы я озвучил тему по поводу Артема Агафонова. Это такой ватник, жирный ватник, то есть, ну, такой прям архиватник, э, ставленник Москвы. Э, он является учредителем так называемой организации «Гражданское согласие», которая находится в Витебске. То есть формально он играет роль нейтрального. То есть типа мы ни за кого, там все таки. На самом деле это пророссийская организация, она занимается такими инициативами, как там Бессмертный полк, порталкивает всякие а там. Они собирались убрать таблички на белорусской мове в каком-то городе, им типа мешает. То есть сам Агафонов это русский казах, которого выгнали оттуда националисты казахские за то, что он там русский мир продвигал раньше, когда-то там 90-е годы или когда. Теперь он обосновался в Беларуси, тут все-таки ну не так опасно, а, его не трогают, и теперь он, понимаешь, русский мир тут продвигает такой вот человек. И, значит, он устраивает вот провокации. Тут недавно вы, это выяснилось так, что, э, например, э, они, допустим, могут там кого-нибудь подговорить, чтобы он там что-нибудь повыведал, поразведал, да, а потом э, э, пишут о том, что вот тут у нас фашисты, понимаешь, то есть устраивают какие-то провокации, да, а потом, чтобы найти для российской прессы, а потом они там друг на друга все ссылаются, вот такие организации, Регнум ссылается на Агафонова, Агафонов там на еще что-нибудь, там на Russia Today, и вот они делают взаимные ссылки такие и начинают репостить всякие фейки, вот там э, казака избили, вот здесь, значит, какой-то человека типа в майке ДНР избили, а в большинстве случаев там много всяких подстав бывает. А правительство наше белорусское никак не реагирует на эти интересные такие моменты, ватные моменты. Как ты думаешь? Что-то я не слышу никаких там ни возгласов со стороны правительства насчет того, что, например, вот так это натурально вмешательство. Представляете, если где-то э, наши белорусы какие-нибудь Э, вот, национализированные, чересчур, засуверенные белорусы, где-нибудь проталкивали свои идеи какого рода в России. Это практически невозможно было. А в Беларуси настолько лояльно относится, например, до россиян. Пару раз там шумово было, что вытурили кого-то где-то кто-то за национализм, за какой-то даже, возможно, э, где-то какую-то информацию кто собирал. А вот... Анатолий, очень... А белорусы не имперцы, зачем им в России проталкивать идеи там? У нас нет идеи белорусского мира, у нас ну, вот своя маленькая говорю, земля, я, мы тут я, хотим спокойно жить и все, не трогайте нас. Я понимаю, я, да. я говорю о том, что они не имперцы. Если бы я сказал тогда, если ну. бы белорусы не позволили бы Россия такого даже и в принципе делать, например, а наши получается позволяет наша власть где-то так немножко что-то шуганет кого-то где-то, но раз такие яркие моменты вот этих э, провокаций, иначе ты не скажешь, например, она просто-напросто закрывает на это глаза. Вот тебе и двоякое на привидение всего, то же самое на наших оппозиционерах, говоришь, ломает, бьет, в тех куропатах она молчит. Видите, значит она заодно, здесь она проявляет такие даже знаю, какие наклонности, не хочу нехорошим словом сказать, в отношении например, то же самое. То есть она помалкивает. Значит, за этим кто-то стоит. Я больше ничего не скажу. Конечно, за стоит. этим стоят, стоят пророссийские какие-то силы, очень сильные. А Лукашенко постоянно закрывает на эти вещи глаза. Вот. Ну как это так может быть? Ладно, фиг з ним. Василь, що ви хотіли хотіли сказати? От я вас так все ви э, питали, питали, руку піднімали ну, пальці. Ага. Ви мали на увазі. Я в контексті хотів сказати. Ну ми вже якби від питання відійшли, то вже, мабуть, буде не актуально. Не актуально. Я вам скажу, можна я ще скажу? Тут зараз теж той самий Вася, наш тьоска. Що він що він каже? Ну я з ним повністю погоджую, що в діда Олеся був стрім з білорусами із Германії, класний собеседник. Я вам скажу так, е, дійсно, е, от теж почат рулетки, як е, не на білоруській мові розмовляє, то або з Германії, або з Штатів, або або десь десь такий патріот завзятий. Тому тому дивіться, тут дуже мені здається дуже простий рецепт. Де є українська мова, де там відсоток вати мінімальний або відсутній взагалі. І відповідно, де є білоруська мова, не може бути білорус який розмовляє рідною мовою, бути ватником. Я не знаю, я, я, я собі. То золоті слова. Я собі це не, не представляю. Тому я вже повторююсь: в Криму, якби була українська мова і українська церква, не було б нічого. На Донбасі така сама історія. Тому От, мову однозначно. вчимо, і, і, і, це, і це є прививка, як кажуть, прививка від цього путінізму. Совершенно вірно. То золоті слова ви сказали. Я так само ні одного білоруса не відаю, який би говорив білоруською мовою, і він був би ватник. Ні одного. Е, Цікаво, Сірий кот, ти комусь відаєш? Знаєш кого-нибудь? Дело в такого? том, что э, вообще, в принципе, Ей-богу. у нас не так много людей, которые на белорусской мове э, размовляют все время, да, постоянно белорусскомовных. Э, Поэтому, ну, их отыскать самих по себе не так-то легко бывает, а ну, уж найти среди них ватника это в принципе нереально, потому что это люди обычно сознательные, которые специально э, говорят, то есть для того, чтобы э, как-то ну возрождать белорусский язык, культуру и как бы ну это люди сознательные, это националисты, это люди, которые историю свою э, почитают, да, это какие-то краеведы, историки такие, ну, то есть люди идейные, сознательные, а не просто вот так. Да, шкода, що їх проценти всього лиш. Поэтому тільки там це. ватников, в принципе, Колеги, быть не колеги, а можна, можна я е, зараз е, буквально декілька хвилин? Тут сьогодні був такий е, е, ч- ну, чат на каналі російського блогера, то зараз Кір пише буквально декілька тез. Е, Є такий блогер Ленінградець. Йому задали просте питання підписчики. Чим конкретно, я возвращаюсь к вопросу НАТО, НАТО и ЕС, чем конкретно Альянс НАТО угрожает России? Хотите узнать, какие ответы были у этого блогера? Первое. Ракетами у границ, бандами гангстеров, борьбой против России, ракетами, направленными на Россию из Польши и Румынии, информационной войной. Дальше. Это не все всякими другими пакостями. То есть э, э, НАТО будет э, обсирать заборы, извините. Военными базами, которые ближе к России и которые все больше и больше. Дальше, восьмое. Тем, что считает Россию главной угрозой НАТО. Вы представьте, что у них там делается, и вот как бы они думают, что сейчас вот все позахватят их туалеты на улице, и все. И это будет самая главная победа НАТО над Россией. Да уж, вот какой уровень сознания русского обывателя. в Петербурге, да, Василий? В Петербурге опрос? Да, да, да. Этот, э, ну, э, в Урюпинске, представляете, что в Урюпинске? Да уж. А я вам еще больше скажу. Вчера выложил ролик, называется «Russia, do you speak English?» не, знаю, кто успел посмотреть, кто не успел посмотреть. Посмотрите, какие личинки растут, какие вырастают путинята э, в 14-15 э, лет на, э, я даже написал, что и даже Ельцин знал, что Лондон is the capital of the Great Britain, who, who is duty today. Посмотрите ролик этот. Это обосрака, извините. Люди э, на вопрос do you speak English э, отвечают sprechen the Deutsch. И все, больше, <laughs> больше ничего. Гитлер капут. Не попадались, но я вам скажу так, ну, куда они будут двигаться, какой Евросоюз, какой безвиз, извините меня. Им скоро Турции позакрывают. Им в Абхазию это прямой путь. Только. Ну, в Крым еще, если хватит денег. Да уж. Уровень сознания нулевой. Нулевой полностью. Это насколько надо задурить голову и, главное, молчать. Но ну, же придет расплата. Время-то расплаты придет. А потом, как их, этих путинят возвращать нормальных людей делать? Они сейчас закладываются, их сознание полностью. Они же Анатолий, смотрят... Анатолий, мне когда мама говорила, что Э, ребенку, ребенка можно э, воспитывать, когда он лежит поперек кровати, а не, Во -во. а не повздовж. Во вот тогда надо было, когда он еще, извините меня, обсирался и вписывался. А когда это уже пропустили, когда он уже быдло, он не знает вот is your name Смотрите, или вообще... Василий, да. Ну, у нацистской Германии же вот как-то получилось. То есть были нацисты все за Гитлера, разбили Гитлера, и нацисты все исчезли сами собой. Э, Серый год. Они, призна... они признали, признали свою как бы вину и они покаялись. А эти говорят, мы все правильно делаем. Так нет, не... Василий, вы не понимаете. И эти признают, когда им НАТО вставит железный стержень в одно место. Тогда и эти признают. Да, Все ставят, пропадут они сразу. Не делать никогда не будет. НАТО им дело имеет. Ничего она вставлять никогда НАТО не будет. Ой, боже мой, как, какая глупость. Им вставляет Путин достаточно этого. И вставлять еще будет долгие-долгие годы. Или все. чеченцы. И а, ну, чеченцы там, не знаю, скоро... А, еще как вставляют. Э, нет, там больше базара. Э, чеченцы не настолько негодяи, чтобы там уже... Нет, причем тут негодяи или негодялы? Вассалы России, Москва – это вассалы. Чечни, ну, у них своя армия. Чеченцы хитрые, они, да, но ну, нет, они тоже, там команда, они тут, те, которые и, и правление с команда, они тоже лояльные, нормальные люди. Это они ненавидят все равно ту Россию. Со, а тут они там где-то стучат, Понятно. гремят, гремят оружием, это только показывает свою мощь. Что они правильно делают? Но они никогда не будут защищать Россию. Путина не будет защищать. Я глупости. Не будет они его никогда, я не верю я в это. Пока еще есть возможность Путина доить, они будут его доить. И правильно делают. Потому что все равно пропьют, вывезут куда-нибудь во Флориду или еще куда угодно у своих отберут а, это самое. И пока они будут лояльные режимы разного рода по всему свету поддерживать, будет такой бардак. Вот, потому что у власти действительно ОПГ, страшная ОПГ, это страшная мрак просто, что творится в России. Я так каждый день читаю, я просто ужасаюсь от этих новостей. Насколько ну, ненавидит нужно свой русский народ. Я уже перешел блядь, ну на, на русскую мову э, на русский язык, насколько нужно ненавидеть свой русский народ, чтобы такое вытворять в стране. Анатолий, со своим... не заводитесь, Анатолий, не заводитесь, дайте Василю трубку. Панство 45 секунд, 15 секунд про німців. Значить, там, як мінімум, їм не давали право голосу, ніяких виборів у Німеччині не проводили, поки не зробили всі справи, поки не обґрунтували все як слід. І тільки тоді, коли побачили, що наладили економіку, зрозуміли, все запустили всі процеси. І, звичайно, вони признали. Бо, по-перше, не могли не признати це з одного боку, з другого боку, побачили демократичні перетворення. А щодо ічкерійців, я скажу так: я більше люблю вживати. Назву Ічкерія, і навіть у тому чеченцю, про якого умовно ви би казали Толя, спить ічкерієць. А ті, які є і були ічкірійцями, вони давно чекають, доки наступить момент, коли можна ще один виток навкруг шиї зробити і стиснути удавку. Тому це тільки питання часу. Е, Я побажаю. Да, чеченське питання е, дуже гарно розкрито в моїх декількох роликів. Так, і так. Тут, да, там, е, вибачте, в мене по поводу чеченців перевернулося все з них на голову. Тому тут дійсно ця пропаганда працювала і тоді, коли були ці дві стадії війни і їх зараз 300 тисяч в Європі всій. Вони тікали в нікуди, але вони, як вони кажуть, ми з покоління в покоління передаємо, як нас депортували, як нас знищували, і ми це ніколи не забудемо. Все пам'ятають. Все пам'ятають. І, і правильно тобі сказали, що е, ті чеченці, які там знаходяться, і десь ніби трошки виглядають прокадировськими, да, просто вони використовують той момент, е, коли е, ну, коли якось доїть. Ну, як тільки Росія, Путін поскользнеться, так, так, так. Вони перші вставлять. Перше, перше. Потім я кажу, вони показують силу, набирають мод за счет Росії, понимаете, набирають свої сили, строять, відбудовлюють нові города і роблять пригодною для життя землю. Туди починають вертатися чеченці. Розумієте, нормально. І вони його будуть. А то, що там Кадиров щось там таке. Мені кажеться, він вельми вельми хитрючий насчет того. Як би не було, він буде скамічити, все добре говорити насчет того, що Путіна защитить. Ніколи він, я не вірю, хоч ти вбий. То чеченці. Розумієте, все вони пам'ятають. Вони за сотні літ того хлібанули всього. Так само є на, на є білоруси. Бачите, що про білорусів, кстати, я хочу договорити. Дивіться, в часи голодомора було. Дивіться, скільки вимерло мільйони українців їх хто завезли з Росії туди люди? Мільйони людей А тобто Донбас, в основному на Донбас приїхали. На Донбас, І Південну Україну. Навезли мніго люди. Так само було в Білорусі. В Білорусі теж сотні і сотні тисяч з Росії, десь за Урала, там може з Чорноземної Саратовської області, там тамтиль, коротше. Мніго мніго люди привезли в Білорусь. І за того, як би не були російські люди, вони все одно в поколіннях будуть мати і пропагандируют свою Росію. Понимаєте? Як би там не було, і ти імперські, там шовіністичні ти погляди на то і все, вони сохранили в поколіннях. І воно так є. Діти ростуть в тих сім'ях. Вони ж не в білорусів ростуть, розумієте, чи в польських сім'ях. Вони ростуть в тих самих сім'ях, і вони все одно то і все нав'язують. І в основному ті люди, які е, вони так само дивляться того Кисельова з тими Скабєєвими, і вони такі самі ватники. За того так воно є. Бо тому що количество чисто е, російських людей за ті часи е, в нас приходить десь 40, а то 45%. Розумієте, як дуже російців за ті часи сюди приїхали. Так що тут не удивительно. Що колег, колег, я... стала Білорусь настільки проросійська. Понимаєте, на західній Білорусі такого нема, а в Сходній Білорусь почти там більш половини. Я ще хочу буквально, щоб ми присвятили буквально 3-5 хвилин. Е, питання в казахському. Ми після так плавненько Україна. От зараз теж е, на каналі моєму дуже е, багато підписників і переглядів Казахстану з Казахстану. Люди, так як білоруси зі сторони, бачать, що відбувається між Україною і Росією. І з півдня Казахстану на на, на північ переселяють казахів, щоб туди, не дай Бог, не зайшов руський мір. Е, Стільки адекватних казаків, казахів, казахів, вони себе казаками називають Казах. Казак, я теж не зустрічав. Люди наділися цього всього руського. Розумію, то є проблема, да. то той, сам, той самий страшний голодомор. Е, є один такий, я ще його е, предоставлю публіці, кура, е, курат. Е, недавно вийшов фільм про голодомор е, в Білорусі, ой, Білорусі з Казахстані. 2 мільйона з 4 мільйонів померло, померло людей під час голоду. Ну, Це- що робиться? А то я тільки зараз, А, та правда. Вопрос Представляєте, вот раніше- я хотел задать. В чате пишет вопрос украинцам. <clears throat> пишет вот пользователь. э, Кот, спроси украинских блогеров мнение про то, как Уткин, их блогер, собрал проплаченный митинг в полтораста человек в поддержку несуществующего кандидата. Ну вот. Серий кот. Я навіть не знаю, хто такий Уткін і який ще кандидат у нас не существує. Да я об этом тоже ничего не слышал. Кто такой Уткин, кого он там Я собирал? думав, Уткін это комментатор футбольний. Этот, э, Да. российский. Мне говорят, какой-то блогер украинский. И кого-то там собрал. Слышали Ну, об этом что-нибудь? Однофамилец, может быть. Да, Понятно. така цікава тема. Все-таки мені хочеться, щоб в Білорусі був порядок, щоб не було е, руського міра. І мусить будемо на тому закінчувати Анатолій, наш от потихонечку. По поводу этого пишут тоже, что это все с, это, с совка идет там со сталинских советских времен. Да, я вспоминаю, не так давно видел фотографию заголовка газеты «Правда», э, где-то 30-х годов, там написано «Подлые шпионы под маской библиотекарей». <laughs> Там опять Да. врагов народа нашли. Расстреляли. Где-то. Да. Да. Я в конце тоже, можно скажу, э, коллеги, посмотрите фильм «Домашний арест», кто не смотрел. Семена Слепакова, знаете такого, мы слышали? Ну, это КВН, КВНщик. КВНщик бывший, да. Вот поверьте моему слову, посмотрите, пожалуйста, сериал «Домашний арест». Это все, Анатолий и Дима. Это рос- современная Россия. Ну, без комментариев. «Домашний арест». Там Ну украинский... тоді актер. е, слугу народу не всі смотреть, потому що это, это вже не смішно. Як Ну, важно, это спорно, Как ну, как очень важно, смело, чтобы у очень людей, точно. у белорусов открывались глаза на все это, что было, понимаете? Потому что человек, если не знает ни правды, ни своей истории, что робилось тут в Білорусі, він підпаде обов'язково під влияння чужое, яке би не було. А то є влияние було би оно якое-нибудь прогрессивное, потому что с русской стороны это не прогрессивное, это кошмарное не влияние. Понимаете, это упадничество. І вона Росія, путінська Росія, всім людям то і доказує. На що вона способна, бачите? А на что у Анатолий, нас по угнетение народа собственной и изничтожение. Упадничество цены. жесточайшее. То есть Это вот по поводу случайно. еще раз, а, тоже напомню по поводу вот истории, да, а, Великая Аршанская битва 1514 года. Представляете, до чего у нас дошло? Не то, что а, там как-то понимаете ли, там память историческую поддерживают, а людей, которые приходят в этот день, это в поле, за городом, не где-то там в центре. Да, опасаться нечего. Их там туда съезжается милиция, ОМОН и людей задерживают, чтобы они туда не попадали. Не дай бог не посидели возле костра, песни не попели там, да, в память о Великой битве. Задерживают и отвозят в РОВД. Даже говорят, что в такие годы, там самый вот седьмой, шестой год, когда там были движухи разные, даже по ночам ОМОНовцы светили фонариками на реку, чтобы кто не проплыл там случайно, не, не заплыл с реки, то есть, ну так тайно не подкрался. То есть люди где-то вдалеке там сидят, не пускают просто на поле даже Знаете, Видите, ну какой как это, идиотизм? Это у нас в Білорусі що робиться? Що робиться в Білорусі? Як так може бути, кається? Это демократическое государство, вона ще кажуть, страна для жизни, понимаете? Страна или країна для життя. Розумієте, як то воно? І читаєш ті лозунги білоруські, і іноді содрогаєшся. Ядрит ведь, раз країна для життя, так вона повинна бути країною для життя. Повинна бути свобода слова, Понимаете? А то что-нибудь, не дай бог, а супротив влади скажешь, а еще не дай бог, придешь, поцелуешь того идола, что стоит около милиции там в центру Минска, и тебе в каталажку заля... за... или покрасишь э, снеговичка, или вы что-нибудь флаг на його начепишь, разумеете? До Покормишь чего- до чего- голубей. покормишь голубей, я говорю, Не до там, якого где надо. дурдома. Это добро, то то не добре, не добре. І все мовчать, бо цих так, роботи нема, нічого, зарплат нема, нічого. Наші села там заростають з бур'янами, нічого. А що конгломерати ті городи е, стягають усіх людей туди, і там так само нема роботи. Нічого страшного. Усякають, у вас кожного машини повно, у вас кожне. Так, завалений машинами, а хтось вообще копейки не має. Розумієте, скільки таких молодих людей вони просто дуреють від того, що нема ні роботи, нема можливості заробити, а які-небудь е, не пропойці, вони сігають нафіг. Бо иначе не скажешь, е, за, е, за и то самые наилепшие, самые такие профессийные кадры втікають. втікають працювати у Польщу, в Європу или ще куди-нибудь. І Їх десятки тисяч, і кожен год все більше. теперь, більше. Анатолий, да, країна это для правда. життя Это називається. даже в Восточной Беларуси. Я сам лично не так давно видел. В Могилеве уже там в Орше висят бумаги, что-то э, требуется. Работа в Польшу. То есть уже не в Россию, в Польшу, уже в Восточной Беларуси переориентируется. Раньше Так, такого так. не было. Видите, що робиться? Поэтому я кажу, що то не країна уже для життя. А для як для кого інтересна країна? Існування, так, для чиновничества. Доля, існування. Країна для життя чиновничества, так, усяких ментов, усяких спецслужб, усяких прокурорів, суддів, всякой, всякой, я називаю шушери, те, которым народ Білорусі не нужен. Його бачать як е, рабов, в качестві рабов. Так, а, а народ раби хоча б борються за свої права. А в нас ні, не раби. у нас крепостные, то Да, правильно крепостные казали. христиане. У нас декреты специальные издали. По сути дела, о крепостном праве новом. Поэтому возмущаешься, конечно, конечно, мы наши те стримы, наши такие беседы, для их будет вот тут горле сидеть. Они, конечно, найдут и когда-нибудь, не дай бог, возможность, чтобы где-нибудь действовать на народ. Но все равно, як бы ни было, прогресс и демократизация Республики Беларусь будет проходить. И я веру, і до добре вірю, що е, і сюди прийде нармальная э, влада нармальная яка будзе за э, на самой справе а не толькі так Фактично. Потому что я, например, голосовал, еще раз скажу, за, за Лукашенко, я про себе кажу, голосовал, потому что я не, не, не ведал той, досконало той ситуации. Мне было купа роботи, розумієте? Будував зранку до ночі, мене то я не касалося. А коли я зараз все побудував, уже у мене повним-повно часу, вже Е, зараз під 60, е, через півроку 60, і в мене купа свободного часу, розумієте? Я почав глядіти, а що ж то робиться таке? Чому все біднеєм, біднеєм, з тої багатої Росії, а я за вугом во, багатіють, збагатіють, як же ж так може бути? Понимаете? І в очі відкривається, відкривається, починаєш глядіти новини, не те, що там показують у нас, щоб їх холера пальнула, як то кажуть, а Інакше прогресивне, нормальные, чоловічі новини. І гоч відкривається. Тому який я був, ще раз кажу, який зараз становлюсь, я хотів би так само, щоб усі білорусі, тому я таке слово, щоб білорусам відкривалося в очі Открывалось, и они щось робили. Починали хотя бы у голове, то и все проварывали, зварывали, что там робится. И не были теми ватниками, потому что за ватниками нема будущего. Мы будем отсталой країною. І т- тому я гляжу на сусідню Україну, яка вирвалась з лап того ватничества російського, путінського. Тому що то е, примір с- країни Росія, як не повинні люди жити. Як страшне назідання, що до чого можна догосподаритися з тими, е, хто прийшов туди до влади. Во. Так що, дай Боже, білоруси коли-небудь будуть жити Вот, нормально. Анатолий, в чате тут написали «Краина для лысой и усатой резины». А что делали на Майдане с резины? Ну, продолжать не Полили, стоит, иначе полили, закроют полили. канал за экстремизм. Горіла шина полова. Добре, добренько. Давайте так само по, по, по словцу і По будемо опошнему слову. так заканчувати наш наші Мож, посиділ. мо- мож, можна я? Анекдот. <laughs> Так, так, добренько. Питає, питає Путин, ну, что нужно делать для того, чтобы как бы стало лучше жить. Приходит и говорит, надо запретить всем людям свистеть. потому что денег не будет. Путин говорит, спасибо за доклад министра финансов. Спасибо вам. Да, это, кстати, поговорка «не свести э, в хате». Денег не будет. Ну, просто белорусы бедные, потому что они просто свистеть много любят. Да. Не потому что власть такая. Прямом и переносном, да, Дима? Свистеть. Василий, а что вы скажете Яке за вами останні слова. Ви хотіли мене почути? Ну, звісно. Ну, <laughs> Дякую, Толя. Дивіться, ви все правильно робите. Е, з перших наших з вами розмов я це відчув, е, чого ваша душа прагне, куди ваші думи летять. І повірте мені, е, я і особливо наше товариство про те ж саме мріють. Але ви гарні спіщики, що зробили, от, і підтримку вас. Е, я скажу такі слова. Білорусь прокинеться однозначно. І ви один з тих людей, які в новітні часи це робите. А ми будемо вам трошки допомагати тручати е, це авто чи це воза, хай перше буде, потім автівку, а далі Е, е, розкішного лімузина. І дійсно е, прогресивні білоруси, бачачи перетворення, які йдуть в Україні. Хоча з під призми тих телевізій, що показують з Росії, їм важко в цьому розібратися, але вони це помітять. Польща вона не така, як Україна, звичайно, вона інша, але маючи на півдні сусіда Україну, на заході Польщу, на півночі Литву, Білорусь має гарних сусідів з цих всіх боків. Тому я думаю, є приклад, чи до Вільно хто поїде, чи до Києва є образно, чи до Варшави. То є з кого приклад брати. І ваші потуги увінчаються успіхом. І я більше чим впевнений, що якийсь там буде наш 59-й стрім <laughs> між нами. <laughs> Добре, дякую. Ви розумієте про що? І це Я вже розквітне. А так як ми зустрічаємося раз в тиждень, це все яких 5 років. Розумієте? <laughs> Хлопці, 30 років, які я довблю цю штуку, і 5 років, яким треба ще додовбати вам, і нам, і вам тільки головне в правильному напрямку. Все буде добре. І ви будете посміхатися потім, скажете, що той хлопчисько щось таке казав. Може, Гадаю, він щось знає. Важливо і правильний поступ брати. Тому мій посил. Брати білоруси, е, беріть приклад з кращих, не обов'язково з нас. Але якщо наш досвід частково вам допоможе, хай він нам буде в нагоді. Ми вас любимо, шануємо, побажаємо, і і, і то є так, і ніяк по-другому. Дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо так само. Сергій, а що, а що? нічого добавити. Я добавив тільки 1058. А кот, серый кот. Ну что еще тут можно сказать? Орлы. Слава Украине и живе Беларусь! Живе Білорусь, слава Україні. Друзі, друзі, Жив, дайте тоді мені да, героям слава, живе вічно. Друзі, я хочу звернутися до наших... Білорусь, слава Україні. Дякую. Да, я хочу звернутися до наших підписників, які дивляться трансляцію. Хто буде дивитися в записі? Дивіться, е, я читав е, в коментарях нудно, сумно, спустовував порожнє. Ви присутні зараз на посаденьках. Ви від нас більше нічого не почуєте. Ми є такі, як ми є. Моя трансляція запустилась на 20 хвилин пізніше. Тому е, не критикуйте нас дуже сильно, тому що ми сидимо на кухні і кожен е, розмовляє. Тому е, нецікавий формат, ми ж теж не можемо вас там якось там по-іншому за, за, заохочити. Тому на сьогоднішній день сірий код, білоруський блогер, підписуйтесь, коментуйте. Дуже цікаві стріми з Білорусі важливі темі: Наша Україна Русь. Шикарні серії з патріотами. Дякую. Е, передивляється по два рази. Анатолій Сайгон, провідний е, білоруський блогер, місто Брест. Ну і, і Василь Інтервата. Все, ми є такі, як ми є. Дякую, що ви нас такими любите, шануєте. Вибачайте. І невеличка Дмитро Козир мені дописує і каже. Скажіть за мене, е, у Дмитра є канал. Каже, хай ваші друзі підпишуться на мене, але він не вказав канал. У мене немає змоги зайти і подивитися. І Я Дмитру відписався. Назвіть канал. Е, принаймні, Дмитре, ви зможете до кожного дописатися в каналі. І вас помітять обов'язково. В коментах хай пише. В коментах. Так, так, в коментах напишіть. Причому е, у Анатолія Анатолій, у вас була пряма трансляція? Ні, ні, в мене ні. Я Буде в запису. Зайдіть до Анатолія Сайгона на його канал. Зайдіть до кота нашого, котика сіренького. Сергію, а ви маєте канал? Ні, нет, я через Немає. В Сергія немає Сергія каналу. прямий канал. Так, так. Тому е, я так скажу: е, це нас тільки сьогодні четверті посиденьки, братове. Так. Хто їх читає, хто їх рахує? Образно. Е, дасть Бог буде не один раз ми будемо засідати. Е, шановні наші підписники, наші друзі, дуже дякую. Е, до речі, мені гарно повідписувалися. От. Дуже було багато активних, причому мене бомбили. Я тут більше голову тримав внизу, дописував. Я вам всім вдячний. Підписуйтесь на всі канали, шануйте нас, бо ми того варті. Це я так думаю. <laughs> Тому Дякую. будемо разом до перемоги йти. Дякую всім. Дякую. До побачення, до нових посиденьок, до четверга. До четверга. Так.